Sofia está Toronto. Olá! comme un artiste en enfer, comme un enfant qui se perd. J'étais comme ça devant elle, elle était tellement belle, elle était tellement pour moi que je ne sais même pas si j'ai fait trembler mes doigts quand elle était là. Prie à oublier ma peine, Prie à me couper les veines, Prie à refaire la vie, Prie à refaire ma vie, Prie à tuer les démons qui m'empêchent de la revoir, et prie à la tête frappe, à le temps tambour qui est un fou qui fait n'importe quoi. Que ne soyez que pour moi, pour qu'elle moi et sentir trembler ses doigts. Au bout du souffle de sa voix, entendre qu'elle m'aimera. Comme un cadeau qui se casse, ses notes écrasées par terre. Comme le feu sur la glace, l'avion qui explose en l'air. Je vendrai mon âme au diable, je viderai l'eau de rivière. Pour être seul à la table de l'amour qu'elle préfère. Ma tête tourne, ma tête bat, à Elle ne soit que pour moi, pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi, ma tête tourne, ma tête frappe. À coup de temps qui car je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime, pour qu'elle m'aime. Ma tête tourne, ma tête frappe, à coup de temps qui car je veux qu'elle devienne ma loi. Je serai le mendiant, le roi, pour qu'elle m'aime.